Oh, yeah. Takže, tam si medmo dneska, vidí má hneď holka hezká. Soustředěný jsem já král, vidíš všetky, že jsem pán. 저번엔 계속 킹콩 Is the weed on the show real? No. dobré buď. Kristýně, takže dneska můžu hrát celý den. Máš velké typa Máš. Reloadin! Proud grenade! granata! Můžeme jíst? Mám gulometník. Ah, he's cracked, he's cracked. Shut up, you fucking piece of shit! Ta gueule, euh, tu pues la merde. Je m'applique que sa passion. Je m'applique que sa passion, a oh, fils de pute, là. Io sono safe, eh, Cisco. Però non passare dal corridoio di qua. Shut up, Italian Doc! Ah, ok. Was, ah, du wurdest sehen, siehst du Germans! To jest MG-ćko do to, co masz. Zuby, hajduch! Na, nie, efektywne. Na! Nein, nein, nein! Halt's mal! Deine Schwester ich! Deine, ich deine fick deine Mutter, Mutter komm her, Deine Schwester, oder? Die fick ich auch Schwester, Schwester! Deutsches Hurenkind! Let me live, please! I'm alone, let me live! Okay, Don't kill me, no, please. I'm gonna kill you! Don't kill me! Okay, okay. Критику шница, да. Шница, шница. I'm good guy. Стала цинка, не? te gyertek tovább. Fuck up, Kussolj kurva You will die, you will die, do you understand? Lőnek, lőnek, lőnek, lőnek. Ó, itt van, bazd meg! Bazd meg, itt van! De nem jöttök, Geci! Magyarom, kökat! You don't have money for PC? You don't have money for PC or why you playing in internet cafe, you bullshit? kurva je? Czy tam je za nami na jaki oni raketowe? Jaki kokot za náma. Potem do... Albo nogu na górze. Reklej, reklej. No klej, no klej, no klej. Gary! Hello. Tisíčka nebo? Musím být jak ten, jak se volá. Fizi. No, Nazdar kluci! Kluci? No. Když řeknete jednou stejný slovo, tak vám dám obou 10 tisíc korun! Teď si zahráme Valorant. Uvidíme, no, jak se hraje nasledující hrdina. Chcete vědět, co si piknu? Nebudem rád! Já mám to rychlejší jak on, to je pičovina. já to mám rychlejší. To nikdy neboli hardy. Mám to rychlejšie proste, to není možné. Mám to rychlejšie, jak to hlavu hore mal hartiku. Tak, ale to bolo, update bol nejaký, to je to? <laughs> Co to? Co to? Co to? buddy. Jede za tebou zase vlak. Kokot. Dominik, ale ty jsi, ty jsi... Exit frager. Exit kokot! No, exit kokot tam no, exit. Ale veď ho vidíš stále. Ty si ho viděl celý čas. David, nice. David stream snipuje jistě. Minča, tu kurva! Minča, tu kurva! No piči! Back. One mage na back. Go B. You got the <laughs> time. Jebe. To máš osratu stoličku, že tam je Davis, DDD. Čo ti jebe, ty si strašný zipumen, kamarát. To je úlet.